Professor Avil. But really, what do you want me to talk about the fellowship? when you pushed me over, you tilted me over, hmm? you let the overflow take me. And now, why should you need me at this moment? Why do you call me when you have severe problems? Why don't you welcome into your hegemony when you're enjoying your life, eh, when you're having something to share? Hmm? When you have resource deficits, that's when you dream about us, and then we come around. No, really, that is not the issue. There is totally no resource deficit. Okay, maybe you, are talking about the misunderstandings that are, are ravaging the, the, the, the entire first family, and you want me to get involved in those things. Really, I have to choose my path wisely. For the times we have worked together, yes, I have a lot of benefits to talk about, but it is all about personal efforts. That if I were handling these things alone or myself, I would have improved myself extremely better. But this system of being used and dumped is what is causing problems to each and every person. And I have to tell you that frankly, I don't have to, you know, I don't have to beat around the bush because this is the major problem you people are having. Look at how our, our colleague Aldrich is using everybody and he's dumping everyone just after using. And then after dumping, he thinks there is a, a recycle bin where things can be recycled and brought back to use. And at the end of the day, when there are troubled, troubles, or when he hits a dead row, then he dreams those and recycles them back into into the system that won't work. That is why sometimes I follow up with Tamare Mirunda. I follow him up very well because really when you look at the situation he went through, it doesn't matter how much I contributed, but the source of the trouble is still the same person and the same behavior and nothing ever has changed. So this is where we are. Don't expect to call me to give me tasks. If you really wish you could do that, you know how much you used to pay me. Then you double that and you give me a specific task and there's nothing to volunteer care about the services with you. You dumped me, you disposed me of my me. Which kind of recycle bin do you have? That human recycle bin that can summon, send off, resummon, send off, recall, retire, recall, retire. That cannot work here. We are human beings with integrity. We have families. People respect us. We, we really have something to protect. So if that cannot happen, really, you. And think again instead of everybody into your issues. That won't work, really. I'm not welcoming this. I'm not welcoming myself into this. Oremiaga, Mawogora, Kamenge, Ruhama, Rubanda, Rubapu. You see, all those places, he has been tight marking them. And when he, he laid the hands on the list of our proposed plan, backed up by the intel, intelligence Tamarino has been distributing to this man. Everything turned out to be hot soup for the entire fellowship. So its existence can only be if a different agenda is in, introduced, implemented, and becomes a, a, a central core value for every activity to take place. And that is what we now. We either change or we die in this old fashion. That is what I'm looking at. And the professor, you are very true. Everybody has been tackled, wrestled, and put down by His Excellency. And that is where we are. And you see, Tamara has done a very great job for this man. You see, this kind of battle would not go far if it was not supported with media and these recordings the man plays around and the pauses around with. It is a very funny thing, a very funny thing. But anyhow, everything happens for a reason. It is time to refurbish ourselves, to take stock of ourselves, and draw better and coercive measures to make our country a better one but the fellowship is no more. When you look at the situation and you still realize the presence of uh, the fellowship at this time. I try to talk to several people and they were like, when you, when you assess the problem, do you see life in this fellowship? No, I, you see, me, I never tell them that yes, we got ahead on collision with His Excellency and the standoff is still there. These excellencies was like, you, you think I don't know what they are doing. You think there is anyone who's not disposable. Where are my children? Do you see them in any kind of jargons, stupid jargons? Do you see them in any land grabbing activities apart from their friends eh, misusing their names that I work for Natasha, I work for Mozuki Nerugawa, I work for Diana, so I'm doing this in the name of the first family, apart from those fraudsters. Do you ever see anyone amongst my family members doing that? Because if they do that, I discipline them. Sometimes Salim Sare goes wild. But when I called him, he had just some reasons. So really, he said, I cannot allow to collapse huh? because of relatives of the first family. No, I'll fight them. I'll fight the fellowship if you don't adjust your agenda. I detest whatever you do as economic sharks, as mad lions in the jungle, as wild cats in the world of mice that you even kill what you are not going to eat. You even feast on pregnancy, pregnant mice. So I'm not going to allow that. Reorganize them. Talk to your chairman and tell them that the agenda has changed to becoming a think tank. So that is the position of His Excellency. Several CDs, several tapes of these meetings of us discussing I told him that you know why I'm never scared that I'm being recorded because I'm not plotting against the government. kyenda pal fm kola lya mutwa bulijjo dakiika makumi abiri ezibulayo okutuuka ku ssaawa ettaano ezenkya yolunaku olwaleero tuli mwoyo gwa ggwanga the patriotma hmm? nakulo hmm? kabusenga abiwulira ono semwogere gwe bazunza abimanya ebyo nti waliwo ayagala okubuzaabuza enfaye njonje yeepagira kumwe yamwanika namwanika ba namuteekako akakiiko namuteeka wali bwa nti wali pawulo muwanga tewali nakalema omulimu gwe abadde akolaga noyo omuvubuka omuvubuka yanumba naye mubye mulabe ewuwe nga aleeza akapisito kasigaziza nja mmusindikirako gwe yajoga mu ddiiro nga yamulaba yekka ajaga kubaga muggwemu nze seregerwako sisonge bwamu lugalo teri yansonga mu lugalo ayina mirembe bakubiddwa bawedde kano kukongera kuba mawule kongera kuba mawule wali duse kali duse kajia kutuwa kuno nyeriye silo mkonga teka chari raba mubino vyo kuru ufuna mwuchi <laughs> ufuna mwuchi mwensete gere mwensete gere nti abasajja ya baku utababi nyu but they are fighting for their survival ee eh, mm. mwensete gere kano kakuba mawule kakubene ne ne ne kutoda kaji kubani kaji jau kakubi abaganda kaba mazemu government teka na manchiri uo nti bajja kukavunjisanga esente bajja kukayoola obanga kayingira mu new vision musajja kakakatula omutayimbwa baba joga joga mirundi abantu bewunyiza nnyo okucyuka kwamanya gamu emuseveni eh. baga nti kiki ati bamala okusaba mpapula ze sigange waliwaliwakabulwa kaguta museveni eh. wakiti umusajja bamala kusama mpapula za uigirize ne batazuwa yanti zaalese era zezo kati yakubye kirayo akati gwereta yo ezoyo anti byangu hmm? kubanga takambi bali nti mukyogerako alish yesu siza manya alish na manya <laughs> gangi ndio tawulyangana jajjange linya lyanzi bulamu abaganda babera ne linya lyo bubule tejjange yanzi bulamu erinya mere fachi ewe bwe misege mere fachi ewe bwe misege eh mere fachi linya lyange lyo bubule kati bwenditekako mmere efaaki eribwa emisege around ate tekwataganira ddala nange saagala basirwe mmere efaaki ati kiina mutawaana kasagabagage <laughs> if women are changing names what's the problem you say there is a man with these names ali egindi si bibye nabawe case one tiwano waliwo ekesi nga musajja bamuyita kalanda mr justice kalanda yali musajja musiraamu kati abuma yenja nayagala aleeteko omusiraamu chief justice asoose kalanda okyamujugira yavanga kazo nga musajja munyankole muganda kakati bwe yali ekisweera ngaasoma waliwo munne ngaali musiniya yamukaaga nga bakola combination yemu nga bamwitaliwo emibano kati lwemibano wentu tanzan tudulo kabanda ka gundi namugamba why do you see another year here take it wabi mbanozi documents ugende makerere soma amateka kabanda went to makerere using the documents of lwemi bano when he arrived at makerere n'abagamba nti erinnya lyange baali wandiika bubi nze lwembaawo kalanda n'afuuka lwembaawo kalanda abadde nabeera jaji mulungi nnyo very good jaji kalanda nga gwasalo kaakati kalanda, kalanda. agenda asalire akasajja keyasoma nagekeswera omusanvu kamugamba gusale gunsinga olabe kananda nagusala nibamugirayo nti yajira ku bintu byalwami bana waliwo noomukazi abadde avuganya gonde avuganya lukutana yajja najja namanya bamugjayo gundi ekakoza bamukubye waayi bamukoseza nebamusobola nakati bajja kasula kana kasajja kavision nekulubya kagati egundi kakooza teyali kakooza yeyali gundi kakooza muganda weyafa mutagubya yii yali mutagubya mm. kakati ye ngaakugandi nali ku senior six naliko ne head prif yes you attended the, the party but on fluent invitation card kyekyamugisa <laughs> because you see when they talk naliko naye nasoma tebakubuuza nti tewaliyo kumbaga waliyo naye ufurukuti kadi yali yani niye one of the kadi <laughs> available kakati gobanga museveni ali ku fraud ebyo byonna mubijakati eh, eh, gwe jarusatifiketi yoyo naye nze ate ryerinnya naliwulira ddanga gundi alikuba njuki nomala ojjayo sali atiwedda oba nobuuza kanaabe lyaliyo mm. dda eryayowiritibukabula museve da i heard about this name longo time so therefore yesu si yeeyo yesu yes tiabo byonna byolaba bano bonna abazina amazina mukampala baani jo natuziza mutabani wange ewa bobi wene nga mubuuza wabaddewo n'abantu nemugana letemiteriyo ewabu bwene wabayo ebizibu ebifaanana bitya ojja kubeerayo lwampaka nemugani nti nze kitange nayina mwenyenaze kati yafa oyo eyalosa nyabo nti essomero bagenda kulyokya eri ebuddo nziyeyo abaana bange isdet kati yali afumbiddwa nga muto hmm. baawe yakomawo esaawa ezi nyeeza ekiro nga takirabangako kuba yali aganya okuzaala ndowooza omusajja n'atambulako ebbale n'asiba n'addeeka mirundi yali musajja mugezi yagamba twamuyitaku n'atugana sirabye nga nakanja kuoyo nti mugende mubuuza akimyeki tumugamba nti atugaye nti anubye ehe kale yayingira essawo munaana ogwekiro mirundi mhm. n'amuyita nakanja ku kiki nanubye nti wanobedde ki omusajja bulijjo abadde tasulaga tiyaza essaawa nnya nyingidde mmeka mm -hmm. munana e, nyokotanzikuliddeyo enjankulabewuwa <laughs> yes mirundi was a very wise man nagambye omwana oyo ewa bobi wayine wabayo ebizibu nze ndabye ebizibu bimeka ewa bobi wayine tebanakuwa ku butwa nze nasaba ebimu butwa emirundi esatu bakukoze eki nalaba ku teepu enjingirire gwe tewalina kye bakukoze hmm? nze bye bankoze ate kati abadde awuluma ki awuluma bano bamwesimbyemu naye tebayinza mujjayo nze nkubuulira kati gwegende wange waza nomanyeyo olabe emotoka teziri ku bipande bya mm. dp olabe enyumba teri ku bipande iye wa dp era mwandeeta kakajanja mukuba wa mawo <laughs> baga kati nafuna omuko gwa mirundi egi mukuba wa mawo ye wa dp ewange toyingira kintu nokivaamu nakuba ti omwana namala akabira omugaati kiki mwanti omugati bajja gulya kuma agulye ah, ayina apataiti enkyaba jagula omulala eh. omwana nakabira kamulalye owakyenvu ngaaliita yamunwe gwa banana eh. bamumuwe ensi ewone ewange tewakolerwa kajanja oba nakaba nga agamba eh. oli bamuwadde kinene enkoko bagifumba agirye egula meka namba egula meka ewange tewakole <laughs> the moment you make a decision you must die with that decision <laughs> that boy will remain in people power akaana akato nkagala kamulali kamulye <laughs> todusanga mwana taala etaala tomudusa mwana taala gwovawo buvi tadoba nagikwataga ehe ye yakubuulira eh. mama ma gwansoka kunsi nagirabadde mwetemanyi gunjula baana ogisembezayo yaki kando mulikagikwate mama ma ogwa wagirese nagiraba dda kakati naawe oyingidde mu gurupu yaffe emanyi nti etaala ma ewange kasita okiyingiramu ayifasitati oyo wadipinjamuwafasitation zonna naye bamukubireyo bamukube tawoloma tafaayo kuba bajja kwekya ebintu byange bagambe nti nze mbasindikayo nga bambega mirundi fdc yafunye flaga beala amuliyati mm, mm. yes amuliyati ateredwa ku minzaani yabaekyategeeza besige bamanya musiga bamugisha muntu gundi mbabazi gwozanya museveni nabaga nti akola surprises hmm. kati abaali mu kampu yambabazi bonna olwaleero lwe bakitegedde nti katabaazi teyali waabwe okitegedde yali wambabazi nnyo ekitegeeza kikutegeeza katabaazi teyali waaki ekyo tukikola mu takisi mutulamu abantu bana abatagenda nolooza nti ejjudde buli ejja nemufulumamu bonna baggwamu nombeeramu abasaabaze abatuufu kakati tudde besigitalabala olwo yonna aa abaabalwanyisa mu gavumenti abagobanga abantu ono bamwerezeemu abakuba kati gwetoyingira mu lutalo atabali eh, bulungi towulidde bwe balanjana abo abasajja bamanyidde okubba sente nawereza akapapula mumeme ne bamuwa biliyoni kumi ayinza okusuubula afe bebajoze tujja balekeraawo ndi oyo mulenzi yampita embwa embwa eva mumpiseewo sente zange kati tasigaziza kapisito kokka nabugalubindi akyayina kyayina <laughs> <laughs> yes kakati there is no reason why we should quarrel kati, what we oh should no. tell the president oh no. bagoba abantu bonna mu government ne basigalamu bokka kati bwe bakyefuuyira kibawunyira oh, mbadde mbuuza amuli ati alina potentialkugambye nti besiyezi mission is over abo bonna bamugisa muntu baani baali batya gurupu ero nti museveni relatives bagenda kumuwamba ngaate bampisa mbi buli wali akasente bakabawo kakati bwebatukoba netugenda bwebawayiriza ngambu ekiwunya kiva mu nappi ya mwana kati bwebakifuuya akiwulidde kivudde hmm. abaliko kati resources and effort like message mule muleke muleke muteekewo kasiriikirira bakuba bamalewo temubanga basemwogere bebanonye mu bukadde bwo bakunona kati goli kiini kibi kijjukira leka omusajja bamukube leka omusajja bamukube omusajja naye akubye ennyo banne omusajja atutta bizinesi abanne omusajja ajoza ensi eno leka olumbe lumuveeri gye lwamuvudde emagulu lumutookwe ku mutwe yes why do you bother why should base ye now bother to, to campaign for the whole country hey fiya yabwe baddebuli muntu abadde atya akakundi kano akazu okutuusa akazu lwekatukuba mu gavumenti netuvaamu nikasigala huko kali kafunira omukuru nategera ukivudde kati abafulumya ah, ah, ah, mukyala towoza mukyala towoza nti waliwo nappi y'omwana oli mwana temuli mwana gwokyefuyindi kati <laughs> olaba fulanka dduka fulanka dduka fulanka bweguba mulambo gulinda saawa munaana debeti eri baziika kumi oba munaana tayinza kudda mu palamenti akakwate mwalabe nekwayina yokona aliddukayo nkakatuntu mukamuliro gwe kyobadde okirowooza kyobola ffe abalemerako tulemerako tiwenayira okubaaka nentula enalweiso wali nentula enakalema nga yomukulu walirinegalubindize ayagala 5 biliyoni kati gwafiiriddwa mumeka waleeta butesing kiss bonna yabugobye bwa miliyoni 2 mwenja kufuna triliyoni tojja kufuna byakusaze leta kungalabi yomu education bajikubeba jasi ok yes. kale tunyaza tuyanze gea mpuliriza mwebali nyomu valiri dala jemu sinzira tuigatako tuagala kumbira umbira wano mkulu uh, katabira yusufu mkade wange sebo nebimulina bao mwena mwebali nyo mwebali lidana mambu za wano mirundi tina yomu sajia woyo kusinzira kunjo gira jayo gira mm. nateka omukono kundaga <laughs> ah, nimbira kikati omwana okweyagalira bulamu bwange <laughs> okimanyi nti gwe buli kaseera gwoba oba receivinga bad news bad news mm. kati bano ababadde babba abantu simanyi basamize baki odio ziina ebifaananyi byabwe mbiina waliwo nekikedde okkuba omusajja gwokubidde owekyengera tomuddamu wawedde dda haji haji mulamba wawedde dda mwawedde netiwaaka yabwe yonna genda kugiwa president banze mbakolera wano ebintu nakuba abatta abakazi nenkuba aba organize kakati mmwe abatundako ne organize mwepankire ku museveni bwabawaayo naye museveni akuli musaayi wamumatira ah, no mm. nebwe baali bango bayagamba nti obukulu obukulidde bo tebakitegeera yagandi omusota omunene ogumanyi nga gwetoloddwa obukolwa naye obukolwa omusota gwe bwalya tegubuddukanyiriza ono aliira ku nsiko kyasegezeza galubindi zokka adduka buddusi kati yagamba banne nina eryato ekyantwala ebuziga lyato okudduka terijja kudduka nekunyanja kwebali <laughs> abakulindi babeera batunuliraawo ebubwawe nekunyanja kwebali bwonodduka ojja gwa mikono gyabalabe akkiriza nogenda nyatiddeyo yatiddeyo waŋamba yabagambye siina budde bwammwe kati sirina ayavaha things to do gwe eh, profesa you can tell those people to change their attitude balokoke bakomye obubbi amaprofesa sibe yabagambye nabagamba omulima envu mubadde mwetaddeko ebyuma mirundi ebyuma byabimazeewo mulima envu menyini mmwe mwafuuka ddamu envu kyagaakuddamu kubawulizanaali okazimba wingi balagidde wingi bbiri kasayija oba kidudu bakwate ku 400 million ziyina kugenda muleeya ate buli transaction yonna ekolebwa muleeya ayinu jisipoja kukopi ama kampuni ya mabia kukopi mm. kale na yuko sayija tuwebaza nyo tuwebaza kasayija ni jidudu dala beba inzo kusoo kira mwami sonko musa ava tuseko program ya fe the big story mirundi wingi wangamba ya vip ya babi aba suma <laughs> aba nukwa suma aba niroku chinduka aba nyampise swaga kubanga nti oli bwakulaba ngaolumyemba bwotmbangenda eh, kukuba <laughs> era abaana bange bo bamanyi kasitatu banga tubadde tunyumya bwoluma bwotyembatubadde tunyumya mm, mm. ne nfuuza mukaddoko mumutto guno gwentebe eh, osooka kufunza mukono bamanya nzijayo nyondo bakugafuluma bwetuba tuba tunywa kyayi muyiga mm. muganda tayiwa mmere naye nga tubadde tunywa kyayi nga tunyumya nolaba ekikopo kya kyayi nga kiyiebwebwe eh. yita mukajjika abasirimu <laughs> mwenyina problem nti the laws of uganda deal with uganda banks kakati law, law eri katufikisi nti kampuni banka ye germany efugibwa eh, amateeka ga germany erese eh, sente wano musobola n'okuleetamu gundi interest ezaba foreigners tekakati mumulowooza kambabuuza okujjako obwongo bwamweka bunafu mulowooza nti buno bumobile money sente babyenzibi ogazi agenze ku political waka chichiko vya bakaka nubera mm. mu country ntibabba senti nubera munsi nga mulimu aba kubesimu neba kubesimu neba limba abantu neba bajjako senti zaabwe nga polisi mwina fraud kundi dipati mbwa abasajja nebefuula abaguzi b'ettaka kadde akafuna kesi esatu atetegera bayambako ekintu kimu mwalo these cases nande nina lyempulidde ku makyanga likuba lirinda sente kozi ebyuma byange bikirikodinga kati kamba jeyo mbajeyo nja kubitwala wa president ti pressures failed toyinza kugamba nti omusajja bamubba sente simanyi baamayembe simanyi baaki sente nebazimubba kati nebatwala polopateye mm. eh, babakubira ku kyalo hajiyo mtwe ne bagenda ku police bwe biriyo musajja omwako ataka domola kasidi ayirishi ne yita sheka kwa mjiri na abana be you cannot go where is the police to anti fraud no no no no omuchala mm. juzi yadda yes. umujulizi ku banka hey. Eh. nti eloni eh, ya jimalo na ajiteka sena azteka ni kwa account hey. ni mwema mwema tukubanja atinga sendi azteka yu kubanga bana wasajja abagezi mutulie cheke buku cheke buku erika wakasigala yu mm. you write on it nti ennaku zomwezi bwezi nako zekyeke bweki for us way intelligent naye bano bamanya first of all you go to the bank in ahumble way no customer i cannot go in ahumble way nabaga nti entebe y'omugagga ensibuko eno wasemba kuba buli omu akunukkiriza ayogere n'omugagga eh, eh, eh. aleesa eddiiru agijamu bwati <laughs> ebintu bibiri ebyalaavu boogera mukamba kasula utayogera namwanyina ayogera ayina byasaba ebitayogerwa mu lwatu <laughs> none yaza okusaba asooka kwewombeeka era buli lwolaba mu kibuga eh, covid atuwonyezaako waliwo akwata omukono n'ataguta bannanga ekitaawe gyali maama we akyaliyo eh, ayagala ngoba mukampala nze nakuleseemu ah, nze nakuleseemu tata mukono gwo covid atuyambye ngobe mukampala nzira kulese <laughs> bayina fulese zizebakola olayagala sente ayagala sente nogenda okulya emmere nakusongako oba ofulumanga golya oba ofuluma eh, mm. mbe omwami oli naye nga bwagambyani ah, <laughs> no why didn't he have the courtesy of informing me why do you believe nti nze nazene sente ezogulira omuntu bubibwa lugizigizi kyembade gamba dtb yakoze notice of intention to appealbagenda kujulira anti the case eri bweti omuntu bwagaa nti wasse omuntu nowapiringa muleete leeta gwe wasse oba gyali mulamu hmm. eh, and we have known the strong point ti they don't want to capitalize our banks bapulifaringa babere offshore wano batyawo wetutya okapitalize this one eyomugwanga lyaffe oh, an investor comes here bamuwadde gundi ettaka lyenambole lyabwerere bamuwadde takisowolidde bamuwaddemu infrastructure wanatuteereddewo kiseero kiri bwekiti sente zaffe basitulabusibuzi ne batwala ebweru how can we accept Kali, this en, ensala ya bank ine inza kuyambitia uyu mulamuzi e- e- yeta e- gana kwa chief justice because ya eh, ukuja kuma wanga gamu wangali politiko mm. a chief justice to become a chief judge to, to qualify to be a chief justice must have made a solemanic judgment in his life kari ya solemanic judgment tuwachi jamu sulemani mm. teri mtu wafu chief justice mwusi ngatako la angako solemanic judgment mm. eriwa eriwa Sulemani kejajime hmm. ngomusajja we Kenya malaga bya gani <laughs> mukademu <laughs> nabo yabongedde nokubongera parliament yam te emenya constitution mukademu tashi gifu justice kati bundi wan wambos yakole Sulemani kejajime bwa semogerere no mugenze kayira bawaba ntuleba mukopa mbucha ti gwambuzi nasa rumsa kitufu lule ba mugoba mbuchamu naye koti saina buyinza muza mupawa mwezo suli ya koti uju chief justice to become a chief justice you must have done in your career a sulemanic judgment <laughs> mudini mupati kiswajia yebi ntubiviri sulemanic judgment and mosaic image ti musa yejo kunula katika msibi bali wa mfude musa izi ya tuchita mosaic image Mm. Sulemanic judgment in the politics kati mbali nkubuza judgment yeno mulamuzi yakoze hey. Eh. e, egenda kuyamba etya bana Uganda abeyula mu banka hey. okusaba eh, okuraising edobo yes. ziri yabu yes. edyo butali ngumativu bayi tufunye omukisa ham mugagga if he was a poor man bali gai amara kwavuwala no he is a rich man rich ekitegeza uyo ye nyine e, oloza bilioni ekikumu asatu zali mulumi naye agamba no bwomutule nebwoba oyogera naye nebwosoma akatabo ke the man has a, a heart for this country era bweyogera naye atya nnyo bino bi kewos tewy kewos eyo tabyagalira kudala bagagga tebagala eh, one of the reasons ekikubyeba opposition leader bo babwine bamu kundi mugisa muntu n'abasinga abantu ba uganda tebagala kewos balina kebekoleddewo kasola bensinga efunye development kewos kati munoza ni Uganda chatwala yorutalo ibali mukuzimba mayumba yes the most de developing